stare assieme e suonare assieme in un luogo virtuale davanti ad altre persone. Fare un concerto, un concerto per la community di Rust all'interno di un'isola deserta, sapendo, consapevoli che ci avrebbero ucciso al primo pezzo. ci conosce, siamo un duo, io e Anselmo, io sono i sintetizzatori e, e canto, Anselmo canta e suona la batteria. Sì, è partito. Sì! parte del progetto è prendere delle canzoni popolari da un giro per il mondo, da culture diverse, andare a sintetizzarne l'essenza, riarrangiarlo per percussioni elettronica e voce e fare una sorta di rituale. Hello. Hi man. Yeah, let's go. What did you find? che coccolo, mi ha dato della, del cibo. Vuoi? Per noi come gruppo è, è super importante la, la, performance dal vivo. Ah! concerto dal vivo, il stare in un posto assieme ad altre persone. seminudi coperti di fango e dipinti. Le persone cominciano a ballare con noi, si dipingono anche loro, e si crea questo respiro comune, collettivo. Su un genere che noi non sappiamo come definire a questo punto perché è antico, è antichissimo e contemporaneamente è futuristico. Naturalmente è la prima cosa che non si può fare in questo periodo di lockdown per cui suonare assieme in un luogo virtuale. Questa ci sembrava una, una valida alternativa. E non una sostituzione sul lungo termine, ovviamente. zia Selmo mi hanno regalato il mouse colorato. Ho trascorso il compleanno dei 30 anni da solo a casa con la febbre, però mi sono arrivati dei regali di compleanno, tra cui queste bellissime ciabatte da Damon e poi questo magnifico set da gamer che finalmente lo posso mostrare. Nel momento in cui ho visto il gioco, ci nasci nudo con una pietra, devi raccogliere risorse, pietre, eccetera, fino a riuscire a costruirti una base e sopravvivere. Sì, perché praticamente muori sempre, cioè muo- ci sono gli orsi, ti ammazzano, muori, ci sono i cinghiali, ti ammazzano, muori, nuoti, affoghi, muori, eh, non mangi, muori di mm. fame, non bevi. Non bevi. Eh, arriva un tipo col fucile, tu sei nudo con la pietra, arriva un tipo col fucile, ti ammazza, muori, quindi muori tutto il tempo. A un certo punto abbiamo deciso di entrare in questo server invece più per principianti entrando dentro abbiamo deciso di dichiarare le nostre intenzioni. Siamo musicisti, non facciamo del male a nessuno, eh, vogliamo fare un concerto, ovviamente il videogioco non è pensato per eh, per fare musica dal vivo. Se io suono il pianoforte ho un, ho un ritardo fra quando io schiaccio il pulsante e quando io sento il suono. Cioè il soundcheck per questo concerto è stato lunghissimo. Comunque se avessi saputo che sarebbe stato così complicato mi sarei dedicato a imparare il cinese. Il server laggava, poi c'era ritardo, poi non riuscivamo a far partire assieme, quindi abbiamo smontato gli strumenti dal palco, riportati nella sala prove per vedere se c'era un problema di connessione o un problema con la sequenza MIDI. Fino a che siamo riusciti a fare questo fantomatico concerto invitando dei giocatori, amici e un'alba davanti a un faro in questa baia questo palco con il fuoco. Siamo entrati, abbiamo messo un tappeto, come facciamo sempre. E, e al sorgere del sole eh, abbiamo suonato. 아.